व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग आप देख रहे हैं टेकॉन गेमर मैं हूँ टेक्निकल चूचू जी तो आज हम जाएंगे ये मेरा शोरूम है ये गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए बैनी को देना है ये गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए बैनी को देंगे उसने बोला था कि ये लैंड क्रूज़र जैसे भी है ना वैसे लेके आ जाना तो अब लैंड क्रूज़र को लेते चलते हैं थोड़ी सी साइड से ख़राब बच गए बच गए सुबह के सात बज रहे हैं आई थिंक आठ बजे हैं और अब जाना बैनी के पास साइड से आना बैनी ये उसने कहा था गाड़ी को बाहर खड़ा देना अंदर ना खड़ाना ये साइड में खड़ा लेते हैं लॉक नहीं लगाते अंदर उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं तो इसे यहीं छोड़ते हैं कोई और गाड़ी पकड़ लेते हैं अब हम चलते हैं लैम्बोर्गिनी उर्स को लेने एक आदमी है उसने लैम्बोर्गिनी उर्स का मैंने ऑर्डर दिया था वो अब लेने चलते हैं वो आगे उसने बुलाया कि इधर आके ले जाओ और पैसे बाद में दे देना ये खड़ी लैम्बोर्गिनी उर्स से उठा लेते हैं अब अब इसको शोरूम लेके चलते हैं फिर वापसी में बनी से गाड़ी पकड़ लेंगे ऑरेंज कलर में क्या प्यारी लग रही है अब चलते हैं शोरूम उधर इस गाड़ी को खड़ाएंगे फिर आ जाएंगे मैनी से वही गाड़ी ले लेंगे थोड़ी सी ख़राब हो गई फिर सेट कर लेगा बनी अभी चलते हैं शोरूम की तरफ शोरूम हम आ चुके हैं ये पीछे वाली साइड से इसको लगाना है ये लैम्बोर्गिनी बनीनो सेल के लिए लगी हुई है यहीं पे खड़ा देते हैं लैम्बोर्गिनी बनीनो एक बंदा खरीद रहा है हम चलते हैं बहनी के पास हमारी गाड़ी मॉडिफाई हो चुकी है तो दैट सी क्या तगड़ी मॉडिफाई की है क्या लग रही है इसको हम पर्सनल कार बनाएंगे क्या लग रही है ये गाड़ी एक मिनट एक चीज़ नोट की एक चीज़ एक चीज़ जैसे ही मैं बैठता हूँ ना गाड़ी के ना जैसे इंजन ऑन होता है तो आगे देखो ये ग्रिल में क्या तगड़ी मॉडिफाई हुई है नंबर प्लेट नहीं लगी नंबर प्लेट लगवानी है तो हम चलते हैं एयरपोर्ट वाली साइड में इसकी स्पीड टोटली चेक करते हैं आ चुका हूँ आप लेट्स देखते हैं इसकी स्पीड कितनी जाती है ये छोटा ट्रैक है यार इसमें समझ ही नहीं आई स्पीड ठीक लगी ही नहीं वरना पहले इसकी स्पीड ना 300 चली गई थी 300 क्रॉस ये है इसे पुलिस का सायरन लोग डर के भाग देते हैं म्यूट है ये सायरन तो लेकिन लाइटें चलती रहती हैं अब पक्का ठीक लगी मैं इसकी स्पीड ओ तेरी ये क्या था जहाज पूरा टूट गया गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ चूरा चूर हो गया यार ये क्या है यार इसको तो खरोश तक नहीं आई चलो कोई नहीं जैसा हुआ ठीक हुआ बस लैम्बोर्गिनी और उसको भी मॉडिफाई करवाएंगे और गाड़ियाँ उनको भी मॉडिफाई करवाएंगे अब हम घर चलते हैं अपने घर चांद पहुंचने वालों में ये ये रहा ये रहा ग्राफिक्स कितने तगड़े लग रहे हैं लैंड क्रूज़र मैंने गराज में खड़ा दी थी तो ये मैंने मर्सिडीज़ उठा ली थी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय